他不配一会人。哎呦我的妈！借我两百块钱！哎呦我的妈！ 嗯。 开始了。老板，嘞！哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！哎呦我的妈！ <laughs> 美女，小偷，他摸哎呦我的妈！ <laughs>

嗯。 <laughs> 有人。等你，我等我这么久。 来啦来啦！哎呦我的妈！我出去一次你找一次，我出去一次你找一次，你把你把我当什么了？你把我当什么了？不是，我我今天非打死你！哎，我非打死你！哎呦我的妈！ 样你就不能购物了。哼！哎，干什么宝贝们，我要吃西瓜了啦！嗯嗯。 嗯嗯嗯嗯，现在叫大家如何追帅哥？帅哥会小朋友，你是否有很多问号？哎呦我的妈！ 到了，到了，到了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊，到了，到了，到了！哈哈哈哈哈！ 我家的不加，有一都要喝，要喝就就就就。又来去了。谢谢。了呢？那他在哪呢？ 今儿职称没干，自大来大看不着，是不是？其实人这扔了。